यार वो क्या और पसंद तो नहीं कर दी अरे वो तिया तो देखड़ी दे दी चल त्या का पाल साला क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गई मेरे को बारे में सोचने से बात करने करना इन कर ला आज ही तो देख ला अगर बोलते देखो तो जन में बोलते उन करम पड़ नहीं देख तो जन तो बोले उन करो मास्टर जी को बोला हमल काम नहीं करो तेरा दिमाग खराब तो नहीं है बैल भी काम नहीं करो आज तो सटेली दे जेल काम नहीं काई ये हटकत तो नहीं मिला अनुजा तसे प्यार करन İşte taklit ediyor.